的时候看到同学，常同就是自己孤单一人，没有人陪他玩，所以就是在上课的时候，我也发现有他们，就是也没有人可以主会主动想要跟他一。 强度低，既然一定看得到的，就贴一些东西，来绝对看得到的地方。 他的最基本尊重，而且你就是跟他打个招呼一下。所以，相同的语言是四十八美分。因为我爸爸跟我提过嘛，斯洛的人类需求论，然后，所以呢，我发现。 家有更多的朋友。 就是主动看他一直一个是和他主动上课的时候，主动看他一直这样子我觉得也可以帮助他，让他觉得有安全感，让他觉得有力气。我们一开始。 各班说我们有这个活动的时候，我们其实是非常的紧张。但是后来我们发现，老师和同学都对我们这个活动非常的捧场，非常的支持，所以让我们对我们发起的这个 d f c 活动更有。